Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo anterior a gente acabou entrando nessa fábrica aqui E a gente parou aqui nessa câmera recuperando a vida Então vamos lá Vamos ver se a gente descobre como sair daqui porque o lugar é grande, hein A gente deve ter que pular nesse pular no... Nossa Tem um caminho ali, ó. Vou entrar aqui, vamos ver se tem... Sei lá, munição, colete. Nossa, achei que tinha... Achei que ia morrer. Ah, aqui tem bastante munição. O engraçado é que não dá pra gente pegar nada. Será que a gente tá tão bem de munição assim? Eu não sabia. Eu teria que voltar lá pra recuperar a vida, mas eu não vou fazer isso não porque vai demorar muito. Acho que isso aqui já é o suficiente. E agora? Eu vou ter que descer, que eu acho que não é pra cá. A gente só veio aqui realmente pegar supplies. Ah, não, eu ia pro lado errado. É isso aqui agora, ó. recuperar a vida. Definitivamente não temos mais Magnum. Acabou a última bala. parece ser infinito, cara. Ah. Tem um elevadorzinho ali, mas... Não sei. Ah, tô meio perdido agora. Pra cá não tem nada. Eu vou descer procurar melhor. Às vezes naquele lugar lá que a gente achou munição, vida, lá que era o local certo. Para cá, olha. a gente para aqui em cima. Lá pra cima eu não vi nada, então eu vou descer o máximo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não, já vim aqui também. É daqui que a gente vem. Ah, será que talvez tenha mais alguma entrada? tem mais nada. Só essas duas entradas aqui mesmo. Deixa eu ver aqui embaixo então. estranho, porque cara, tudo indica que é pra Caiu um bicho ali. Tudo indica que é pra cá. Será que tem algum botão, alguma coisa que a gente consiga reverter? Fazer isso aqui subir mais, talvez. Ué, Agora que ele tá funcionando. Não tava antes. Mas assim, acho que ele tava funcionando, mas não tava... Não tava descendo totalmente. E eu quebrando a cabeça à toa. Vocês viram, né? Que eu fiquei olhando aqui pra cima, a parada não descia. Ela não descia até aqui. Não sei se tinha que esperar um tempo, se era algum bug. Enfim. Cara, isso deixa um pouco tonto. E agora, onde a gente veio parar? Num outro... Nossa, não, parece que não, no meio do nada. Tem só algumas pedras aqui. Big day God, out of there. Shut down the equipment someone get him out. Eu vi cientista, cara. God you're Shut down the Nossa senhora. cai. Tá, agora eu vou ter que ver como que isso aqui funciona. Caraca, isso pula muito alto. Tá. Isso aqui não pula tão alto. Será que é aquilo ali? Vou pular aqui. Aqui tem a água. Ai. Nossa, fui teleportado pra cá. Tá, acho que eu tenho que subir isso aqui. A gravidade aqui é bem mais baixa. até ali embaixo. Aqui. Pera aí, tem que subir mais um pouco. Aqui. Aqui, aqui. Cheguei. Então acho que é só esperar que ele vai jogar portais, é isso? Vamos ver, vamos ver o próximo. Ai, isso não é portal não. Aí, jogou mais um. Vamos ver se a gente vai cair no mesmo lugar. Não. eles estão dando bastante desses mísseis, cara. E agora, como é que eu vou sair daqui? Acho que eu tenho que plantar essas bolinhas aqui. Ah, acho que é isso. Vamos ficar em cima de uma aqui. Ela deve levar a gente lá pra cima. Foi. Portal? Não. Nossa, achei que a gente ia morrer agora. Agora é um portal, é. Galera, como a gente tá indo pra lugares diferentes, eu vou entrar nesses portais aqui até ficar um lugar igual. Tem bicho na água. Tem um bicho na água. Tem bastante munição também. Só que eu não tô com muita vida. Queria matar esse bicho pra gente ficar mais sossegado. Nossa, eu dei um olé lindo nele. Eu preciso de vida. Vou subir ali em cima, vamos ver o que, tem ali em cima. Tá, é vida. Agora eu tenho que cair exatamente na água, senão eu vou morrer. Beleza. A gente já tá quase full de Magnum de novo. Eu acho que aquilo ali que a gente pega não é munição pra isso aqui não. Acho que aquilo ali é tipo um pacote completo com várias munições. Tipo um kit, kit de munição. Vamos ver. É, ó, peguei flecha, peguei munição da metralhadora. Tá, agora eu vou cair aqui na água. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui no fundo. Tem. Beleza, acho que tá bom. Agora vamos sair. Como é que a gente sai daqui? Aqui em cima. A gente usou aquele ali pra pular aqui. Eu vou usar esse aqui provavelmente pra sair, né? É. um bicho gigante aqui. Acho que não vai ser muito diferente não, é só a gente posicionar e pular. Foi. Só o sangue, eu acho, hein? É, a partir de agora já tá repetindo os portais. tentar cair na água aqui. Tá, não deu, mas a gente não morreu, então tá bom. Vou ficar com 100% e vou sair daqui de novo. Eu acho que a gente tá conseguindo acertar ele. Pelo menos assim eu espero. Eu vou pegar essa bazuca aqui. conseguindo. Ah, pera aí. Ah, já descobri. Puta, acabou. droga. Ué, vai ficar mandando a gente pra cá toda hora. Tô tentando fugir do portal, mas tá difícil. Não tem como fugir do portal, cara. Eu achei que tava deixando ele me jogando no portal, mas acho que não. Nossa, se eu bato ali, eu vou tomar um dano. Caramba, eu já nasço com ele mandando um portal, velho. Mas eu vi um negócio diferente na cabeça dele. De novo. Aparentemente eu entrei no portal, mas não entrei. Não sei. Acho que foi, conseguimos. Ué, esse cara de novo. Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, then, is in our control for the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my uh, employers and they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've Caraca, proved espaço. a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose. Galera, eu vou pulando portal porque não tem nada que eu possa fazer. E Eu acho que se eu não pular, a gente vai ficar aqui eternamente. Mr. Freeman. I will see you up ahead. Galera, muito bom o jogo, muito bom mesmo. Esse eu falo, esse é um dos melhores jogos que eu já joguei. Gráfico pra mim não importa, o que importa pra mim é o jogo em si. Se o jogo for de de cartoon. O jogo foi de papel, mas foi um jogo legal, cara. Eu vou valorizar mais do que um jogo hiperrealista bosta. E esse jogo, sem dúvida, é um dos melhores. Eu vou deixar vocês aí com os créditos finais. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Valeu, falou!